senyum sahabat karedok misteri dimanapun kalian berada Dilansir dari situs detiknews.com Sudarwati yang populer dengan nama Titik Puspa Mencipta dan menyanyikan lagu berjudul Kupu-Kupu Malam Itu pada tahun 1976 sahabat karedok Isunya hingga kini masih dan akan selalu aktual Tidak diketahui pasti siapa yang menciptakan istilah kupu-kupu malam dan kapan istilah itu pertama kali dicetuskan. Hanya menurut sastrawan Yapi Panda Abdil Tambayong alias Remi Silado, istilah itu merupakan sebuah perumpamaan saja sahabat. Senyum dalam tangis Kadang dia menangis di dalam senyum Selain kupu-kupu malam, yang terasa puitis istilah paling umum yang digunakan untuk menyebut perempuan yang biasa menjajakan diri adalah pelacur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata dasar pelacur adalah lacur yang berarti malang, celaka, sial, atau merujuk pada perilaku yang buruk. Thank you. sahabat Karedok Misteri dimanapun kalian berada. Mungkin karena dirasa terlalu vulgar di masa era Orde Baru yang gemar menghalus-haluskan sesuatu, pada 1996 dibuatkan istilah yang terasa canggih untuk merujuk pelacur. Wanita tuna susila eufemisme ini diresmikan dalam bentuk keputusan Menteri Sosial RI nomor 23 garis miring HUK garis miring 96 dan pemerintah lebih mengakui wanita tunasusila atau WTS muncul karena perempuan itu tidak mempunyai susila, tidak mempunyai adab dan sopan santun dalam berhubungan seks berdasarkan norma di masyarakat. Bagi segelintir kalangan, istilah wet pun sepertinya dirasa masih kurang atau tidak pas. Karena itu, dalam waktu hampir bersamaan, muncul kembali istilah pekerja seks komersial atau disingkat dengan istilah PSK. Penggantian istilah pelacur menjadi pekerja seks menurut Kuncoro dan Sugihastuti Hastuti berakar dari terminologi sex worker yang diajukan oleh para penulis radikal dalam banyak literatur. Istilah sex worker dalam referensi barat sebenarnya baru muncul pada awal 90-an, tulisnya. Uh, hampir yang hampir hampir Sahabat misteri dimanapun kalian berada, dimanapun kalian berada sahabat, jadi, dalam kesimpulannya, dosen psikologi dan sastra di UGM itu menyatakan istilah pelacur sebetulnya lebih pas ketimbang WTS dan PSK, sebab pelacur sejatinya tak membedakan jenis kelamin lelaki atau perempuan. Secara denotatif dan konotatif, istilah pelacur itu lebih lengkap dan spesifik. Sahabat.